No me hables de figuras ni patrones más. Quiero sentir emociones, nuevas ocasiones. Oh, Destapar mi sexto sentido. Ah, Leer lo que nunca fue escrito. Yeah. Eh. Tirarme de cabeza al vacío. Con voz o sin voz, let it go. Let it go. Déjalo ir. Suéltalo. Hacelo fluir Estoy tratando de escaparme de mis emociones Estoy haciendo mil canciones para mal de amores Mal de amores, hay peores, no hay peores, En el tablero hay peores, son tus clones, He pasado muchas malas situaciones para estar aquí Y no me voy a rendir, no, no, no, no Descifré todas las figuras y patrones, yeah. Ya puedo fluir no, no, no. No me quiero ser en la misma de siempre. Mi corazón busca siempre lo diferente. Mi corazón se muere por ahora tenerte. Me siento diferente si no estás aquí. Oh.